那有一口炸鸡跟一口可乐啊，这这，而且我可能经想问说，就你理想中的另外一半是什么？以及对于同性婚姻合法化的看法哦？呃，当然对我来讲，就理想中的另一半当然就必须是 Homo sapiens，就是现代智人哦。那这个如果不是人类的话，就是我是比较没有办法的。我知道说有些人对摩天轮是可以接受的，但是呃，对摩天轮的话，我我不行啊，就是。 对对，先补一下啊。 <laughs> 好，那那呃，那后面的这个问题，呃，同性婚姻合法化，呃，我想概念上是这样，就是我们目前合法的只有同性婚。 没有同性姻哦，这个要讲讲在前面，就是我们是结婚不结姻的这样子一个解决方案。那这个解决方案其实就是我常跟外国朋友讲的社会创新，就是这个真的是在其他特别是东亚地区是从来没有想过可以这样解决的。那我们之所以会这样解决呢，是因为我们在大法官事先跟两个公头案之后，我们的那个 solution space 就是可以解决方案的存在的空间，基本上是已经是几乎是负的哦，当时是完全看不出有一套解套的方。 法那但是当然就是呃我们的行政官员啊呃特别是那些在就是性别主流化之后呃长达十三四年的时间他们做的每件事情都要写性别影响评估因此锻炼出性别敏感度的这一些专业的公务人员发挥了这个所谓文组的极致哦对不对就是把把他的那个法案的名字叫做超连接法案嘛哈不叫超连接但你知道我要讲什么对然后把那个就是关系的定义啊就是把结婚的部分跟结姻拆开啊。 全部都超链接到呃，关于两个人结婚的时候，他要负怎么样子的义务，那想要尽尽怎么样子的责任，可以享有怎么样的权利。但是呢，呃，里面关于姻亲的那一部分，他完全当做没有看到，然后也都不超链接过去哦，所以也就没有像在民法里面对于姻亲抚养等等呃的那些章节的这些义务。哦。那所以就所谓专法优于民法，对不对？ <laughs> 就是说用专法去结婚的话，这个稍微比这个民法结婚稍微好那么一点点。那专法优于民法，当然是。 前提，但是这里面也呃有一个很真正的创新，就是其实我们婚姻制度是有过在二零零八年一个很彻底的改变嘛。二零零八年以后都是登记婚，就是两个人找见证人去律师事务所登记才算数，那个时候结婚才算数。那在此之前，很多人是用仪式婚，就是两个家族呃联姻，举办一个公开的仪式。那那时候的概念就是说，这个时候就婚姻就成立，因为主要是两个家族的事情，这两个人只是代表而已。那当这两个家族彼此认定说有 婚姻联姻关系的时候，你什么时候去户政事务所登记那像像是小孩出生了，什么时候做出生登记啊？那就可以拖一阵子了，反正婚姻已经发生了。但是这个概念跟二零八年以后登记婚是完全不同的概念，以至于大家到就是呃公投的投票所的时候要看很久，因为很多人按照他自己的这个对于婚姻的理解，到底是二零七年以前还是二零八年以后，他就会有完全不同的想法，同样的能指指向不同的所指啊。所以这个情况下。 我们当时为什么用“结婚不结姻”来处理这个题目？就是因为，呃，我们就发现这个反对进入民法的朋友很多都是对于“姻”这个字，对于“联姻”这个字，对于亲族关系，对于会不会需要发明什么呃儿婿啊、女媳啊，这个呃这个族谱要怎么排列啊，这个是不是要以后都要族谱要画成二维还是三维的呢？等等的这些情况，他们都有非常多这个不舒服的意见。但是对于两个人结婚并且要呃就是确保相同的这个权利，哎，他都没有什么意见。 其实大家都是可以接受的哦，所以就是采取这样子结婚不结姻的方法，那就好像这板块碰撞，然后玉山又稍微升高了一点，所以我我们的解决方案其实大概都是长成这个样子，就是不是哪边有五十一趴的票就稍微赢一点点，而是呃去看到各种不同立场当中对于结婚的这种关系，其实是有共同的价值，我们强调价值共同的那个部分呢，大概是这样子啊。